missing regam siloka anu video sope ngapung ngok subscribe aja ngok musudung orang ke takam aja ngok musudung ngok channel sope anu pegaru menung ngok channel sem subscribe deka orang ke ruik dulu nih bela ikon nusin pegar deka apung amnyam agot tuh video bipon amnem papa ya dope. Orang kasih video sem sama kata, kasih video sem ngok ngok ke istin kamangai istin ngok relama lah relama apa dungai baru dungai baru itu ya ima bikin ngok karo ekstang ada ima bilang ngok itu video sama bukan relama kasih video sem ngok kata itu pun baru kape irak sih istin kamala jinda apungi kangkin dah itu pun video sama kapot orang orang kasih supak video sem, langgel ada video ekstang ngok silang ngok editin ngok istin langgeng ya istin ngok apa garung ngok mobile istin sokiu pun ngok ayo pun ngok silang orokkuddugo baru ngom mobile sa strong mala ayob lenkan nama video dan dam pirak gomsin ngo lenkan biye silok video song kangkle ngo dana bi nom leng kandak le kom mittu kham pir pak suya leng kandak le kom walam kung mu sul leng kandak edewul aron mitsen takam ajone kinni rupe kinni emulo ngo video sem ekotang ko pe komen lomna bitoka lomna ekotang ko komen imotoka odokke lomna nolo ngo editam video kram kinni odoka odokko ngo channel sopa anupa garu mulo takam ajone ngo channel sem subscribe teka odokke share teka apin ajon nopa apin ke WhatsApp group ajon nopa share bilangka video sem oke apunya kini yang mulai nomna komen ekotan kopi gela video dam kapi dan kini yang mulai nomna komen bikol langka oke semua baru aku lupa sin video ambil dulu ada apa ngom nolo teka oke ngom support mau video kalian like video yang oke share bilang supang waktunya mau kapan deh utara nonton yang lengkapnya harus nonton kartu